Buscando un y buscando un Armani, buscando tener plata de verdad Contando lo verde, contando los cheques, por eso le ceno Para mirar, tu gata me habla y ya busca problemas Pero no entiende que para mí no es nada Sacando otro álbum, sacando otro tema, por eso me siento en la Ahora sabes que ando suelto, con el outfit un fuego prendemos A tu gata que te celo Saben que hacemos lo que queremos Por eso ahora van a criticar Buscando problemas, no me entienden nada Por eso ahora la van a chupar Buscando un y buscando una ni, Buscando tener plata de verdad Contando lo verde, contando los cheques Por eso les escena para mirar Tu gata me habla, a busca problemas Pero no entiende que es para mi nada Sacando otro álbum, sacando otro tema Por eso me siento en la verdad su peli Solo cuentan chistes como Tinelli Yo soy un six, se respeta el celi Animal money, animal money Rosario Outfit era mi marca Buscando al Apolo vestido de capa Apolo 12 Dejo mi marca De tantos porros me salen rata Animal dice, En su peli Solo cuentan chistes como Tinelli Yo soy un six, se respeta el celi Animal money, animal money Rosario Outfit era mi marca Buscando al Apolo vestido de capa Apolo 12 dejó sacando el oro del polvo, fumando un doble blon con sabor a coco. Me hablan al lista, al fondo unos pocos. Ropa de marca y le hacen los coros, a mí me la comen y esos loros. Saco vida dentro del gorro, indica de India me la trajo oro. Buscando un y buscando un Armani, buscando tener plata de verdad. Contando lo verde, contando los cheques, por eso le No Para mirar, tu gata me habla y a busca problemas, pero no entiende que para mí no es nada. Sacando otro álbum, sacando otro tema, por eso me siento en si eso rapemos tan nasty Ellos quieren tomarse un Bloody Mary Pero mal viajan si toman la pasty Honey, honey, rolling, rolling Quieren ver cómo movemos la money Dale, dale, money, money Saben que traemos la peli de Ronnie Honey, honey, rolling, rolling Quieren ver cómo movemos la money Dale, dale, money, money Saben que traemos la peli de Ronnie